zetu. Na kwa wale ambao bado hawaja uh, pakua Eclipse katika mashine zao, basi tutafanya mafunzo ya kuonyesha jinsi gani unaweza ukapakua Eclipse yako. Kwa hiyo eh, fungua Eclipse alafu weka launch. Mafunzo haya yanafanywa kwa lugha ya Kiswahili ili kuweka unafuu kwa wale wanafunzi ambao wanajifundisha eh, lugha hii ya kompyuta na kuweka wepesi ili mtu kuweza kuelewa bila ugumu wote. Naamini kwamba ni vyema kabisa na ni rahisi mtu unaposoma katika lugha ambayo ni lugha yako bila kutumia lugha kigeni. Ndiyo basi, programu yetu ya leo itakuwa tunatengeneza programu ambayo ya kumuuliza mtu, kuonyesha mtu majina yake, eh, mwaka wa kuzaliwa na saa ya kuzaliwa. Maanake tuna kwamba fulani kazaliwa mwaka fulani eh, kompyuta eh, anatuonyesha kwamba eh, huyu mtu anaitwa ni fulani fulani, kazaliwa mwaka fulani, saa fulani, ama sehemu fulani, kutokana na ma, mahitaji ya programu yako. Ndiyo basi, kwa hiyo njoo hapa kwenye file, naenda kwenye new eh, java project, weka java project. Hii project utaita nitaipa jina la java person mtu wanavyosema java person mtu finish maliza hapo njoo katika project yako maliza mkuki chini njoo kwenye pale andipo pameandikwa srs bonyeza kushoto mkuki au mouse njoo kwenye java project project, njoo kwenye package, kunahitajika kutengeneza package. Baadaye nitaelezea umuhimu wa package, ila kwa sasa hivi fuata maelekezo. Package tunaita person mtu java maliza njio ndani ya package hapo weka mhuki katika hiyo packet tulitengeneza person mtu java bonyeza kulia mouse yako njoo kwenye new java project project package njoo palipoandikwa class program yetu tunaitengeneza tunaitengeneza ndani ya class baadaye tutaelezea nini class umuhimu wa class ila elewa kwamba kila programu unayotengeneza lazima iwe ndani ya class kwa hiyo class tunaita person mtu. Hapa inatuuliza uh, which method stubs would you like to create? Inatuuliza kama katika uh, hizi zilizokuwa hapa method tunataka tutengeneze ipi, tuijumlishe na hii program yetu. Tunasema kwamba tutajiandikia wenyewe, kwa hiyo tunaachia kama ilivyo, tunaweka maliza. Ndio, klasi yetu hapa inaitwa class public class person mtu, na tunaona kama hii class ipo ndani ya hii package inayoitwa person mtu java. Kwa hiyo hapa ndo tunapoandikia hii programu yetu na maonyesho ya programu yetu yatatokea hapa chini kwenye pameandikwa no console display at this time, manake hakuna kilichoonyeshwa katika muda huu. Kwa hiyo fuata, tunaanza kukodi sasa hii programu. kuanza kukodi program okay hii inaitwa hii public static void main hii ni nguzo ya program program yote utakayoandika lazima iwe na hii hizo yani hii ndiyo mama wa program program isipokuwa na hii public static void main strange argument hii program inakuwa haiwezi kufanya kazi hapa inatuambia kwamba Eh, inatuonyesha alama nyekundu kwamba tumeandika makosa. Ni muhimu sana eh, kama kwa wakati unapojifundisha jinsi ya kuprogram ni, ni muhimu sana uwe unajua namna gani ya kusoma uh, haya makosa yanayojitokeza. Hii inaitwa debugging, ili kuweza kutatua makosa makosa kama haya, ndiyo utakuwa programa mzuri kama utakuwa unajifunza program na haujifundishi jinsi gani ya kutatua matatizo kama haya utapata tabu, lakini ni taratibu utafika. Kwa hapa inatuambia kwamba string cannot be resolved to a type. Kwa hiyo hii hapa tu, hii tulipoiweka hapa tumeweka kama vile tunataka kutengeneza variable au boxi la kuhifadhia vitu. Kwa hiyo hapa baadaye utaelewa box naloongelea. Kwa hiyo hapa tumekosea, kwa hiyo hii kawaida inabidi iwe kubwa hapo tayari, sawa. Kwa hiyo ngoja tuweke comment. Kuweka comment katika program kama tulivyoonyesha awali, unaweka mistari miwili au unaweka mstari mmoja na nyota, alafu unabonyeza enter au ingia katika kompyuta yako. Ukiweka hivi itakutengenezea hapa ni sehemu unaweka ujumbe au comment. Kwa hiyo kwa mafundisho haya tunaweka comment ya namna hii. Kwa hiyo hapa tunasema hapa ndo tunaandikia variable zetu hapa chini au box. Sina zita box. Sawa. Kwa hiyo kutengeneza programu yetu ya kuonyesha uh, fulani anaitwa fulani, ana miaka kazaliwa mwaka fulani, au ana miaka fulani. Nifuate ninavyokwenda taratibu, na kama ninakwenda haraka, basi wewe tulia na uende taratibu. Kwao tunatengeneza tunatengeneza boksi zetu. ni muhimu, ni muhimu sana. Hili box ninalotengeneza mimi na, hizi nazita box hizi hapa, hizi nazita box. Hii ni box ya ambayo inayochukua ni box ya data zinazochukua maandishi ya herufi. Hii string hii string yenyewe inatengeneza box ambayo inachukua maandishi ya herufi peke yake. Maandishi ya herufi ndiyo yanaingia katika hiyo hii string ndio inaendana na maandishi ya herufi. Kwa hiyo hapa tutaweka jina tekeleze box la pili mpe jina la pili tumwite Simba sawa kwa hiyo hapa tunaweza tuka kwa urahisi tuweke tu hapa mwisho ili mtu uelewe kama hili ni box sawa kwa hiyo tumetengeneza box la kwanza la, la aina ya data zinazochukua maandishi ya herufi e string inachukua habari za maandishi yaliyoandikwa kwa herufi. Herufi manake kuanzia A, B mpaka Z. String nyingine tumetengeneza hapa box lingine, box la pili sawa, tume, tume linayochukua vile vile maandishi ya herufi sawa. Ndani ya hili box tulivyotengeneza, tumelita box kwa sababu ndani mo ya hili box tumeweka haya maneno au haya maandishi. Na hili box lingine tulilotengeneza, ndani ya hili box pia tumeweka haya maneno au haya maandishi. Maanake haya maandishi au haya maneno au huu mzigo upo ndani ya hili box. Haya maneno au haya maandishi au huu mzigo tumeupakia ndani ya hili box. Nadhani tunaelewana vizuri hapo, bila shida yote kwa hiyo utengeneze box lingine sawa hapa tumetengeneza box lingine hili box tumeliita p person dob sawa dob mwaka wa kuzaliwa date of birth tumeipa jina la eh, p box p, eh, p person dob underscore box tumeipa mzigo uliokuwa na mzigo tulioubebesha hili box ni sifuri maanake hii sifuri tumeweka ndani ya box sawa Nadhani tunaelewana vizuri. hii eh, sifuri tuweke tuweke mwaka. Kwa hiyo ndani ya hii box tumeweka huu huu mwaka au huu mzigo humo ndani ya hii box. Sawa? Tengeneza tena box lingine la herufi la data ya aina ya double. Okay, kwa hiyo tumetengeneza box lingine. Hili box linachukua maandishi ya namba zilizokuwa na vichele, yaani namba iliyokuwa na change ni iliyokuwa na vichele. Sawa, hili box tumelitengeneza, ni box linalochukua maandishi ya namba iliyokamilika, maanake namba ambayo haina vichele. Sijui tunaeleweka vizuri hapo maanake ukichukua hapa si unapa tumeweka nukta ukienda hapa ukiweka nukta itakwambia kama ni makosa unaona inakuonyesha kama makosa sawa inakwambia kwamba haiwezi ikatoka kwenye e, namba ya, ya vichele ikawekwa kwenye namba isiyokuwa na vichele sawa kwa hiyo hii hapa inatoka hii inachukua namba nzima ambayo namba iliyokamilika kwa hiyo pia tutengeneze box lingine la aina ya tuweke tuliite box pia kwa vizuri kita box kwa tunaelewa kwamba hili ni box So. Okay, tu, tumetengeneza boksi ili boksi lingine tulilolitengeneza ni boksi ambalo linachukua maandishi ya herufi moja hmm? tuweke comment hapa box linalo chukua maandishi ya herufi moja. Sawa, maanake cha kwa kizungu anasema character inachukua tu hii aina ya data au habari ambazo zipo na herufi moja peke yake. Sawa tutengeneze box lingine pia la aina ya data zinazochukua herufi moja box la pili ndani yake r sawa kwa hiyo huu ni mfumo wangu tu mimi ninapoandika uh, variable uh, au ninapoandika hizi boxi nazo napozitengeneza huwa naanza na herufi ndogo kwa sababu memory ya kompyuta inakuwa inapungua inapoandika herufi kubwa memory inakuwa ni nyingi zaidi kwa hiyo ni mfumo wangu unaweza ukafanya hivyo au unaanza unaweza kuanza na mfumo wako wewe mwenyewe unaweza kuweka herufi yote unayopendelea mwenyewe sawa kwa hiyo tumetengeneza box la kwanza sawa, la aina ya data zinazochukua maandishi tukate, hili box tukalipa huu mzigo tukapakia ndani ya hili box. Tumetengeneza box la pili la data zinazo au maelezo yanazochukua maandishi peke yake, tukachukua huu mzigo tukapakia ndani ya hili box manake hili box sasa hivi hili box sasa hivi lipo na huu mzigo sawa. Tumetengeneza box la tatu tukalipakia mzigo huu, box la aina ya data au maelezo yanayochukua namba iliyokamilika. Namba iliyokamilika tumeelezea kama haina nukta. Tukatengeneza box lingine la aina ya maelezo yanayochukua namba iliyokuwa na vichele ina, inaitwa double. Hii ina, ambayo imeyokamilika inaitwa int au integer, na hii ambayo ni ya herufi inaitwa ni string. Tukatengeneza pia box linalochukua maandishi ya herufi moja tu ambayo inaitwa ni cha. Tukatengeneza box lingine pia linalochukua maandishi ya herufi moja tu ambayo pia linaitwa ni cha. Sawa, manake hii cha haichukui zaidi ya herufi mbili. Ukiweka hapa nyingine itakwambia ni makosa. Sawa? Nachukua tu ni herufi moja. Cha nyingine hapa ukiweka itakwambia makosa. Kwa hiyo cha inachukua tu ni, ma, ni, ni aina ya maelezo yanayochukua maandishi ya herufi moja peke yake. Kwa hiyo basi tumeshatengeneza boxi box zetu hizi hapa, boksi sita. Sawa? Kwa hiyo inabidi tu tuendelee na kuprogram Sawa? Hii nayo hii hii niliyotengeneza hapa mimi huwa naita ufunguo. Sawa? Hii ni funguo. Kwa hiyo tupo na box au tupo na container, utakavyopenda wewe kwa urahisi wa kuelewa. Tupo na box, tumezifunga hizi hizi box tume maanake tumenua box au container tukazipakia mizigo. Baada ya kupakia mizigo, tunataka sasa hizi box tuzifungue, lazima pawepo funguo ya kufungua hizi box. Kwa hiyo hii hapa ndiyo funguo. Kwa hiyo katika kwa mafundisho haya ya leo tutatumia funguo moja hii system.out.print.print kwa leo wewe ielewe kama hii ni funguo. Ielewe hivyo tu. Baadaye utakuja kupanuka na kuelewa mambo zaidi. Ila kwa leo ielewe kama hii hapa ni funguo. Na tutatumia hii funguo kuweza kufungua, kuweza kutengeneza, kufungua vilivyomo ndani ya hizi box tulizotengeneza hapo juu. Sawa? Kwa hiyo ndani ya hili box andika andika herufi andika p, maanake p ya mwanzo ya alafu weka bonyeza control katika kompyuta yako, katika keyboard bonyeza control na space, itakuletea hii nani hichi kidubwasha, alafu chagua unalotaka ku tunataka, tunataka person mtu box yep. Okay, weka space alafu weka alama ya kuongeza tunataka hii hapa ni box. Pia weka herufi P control space kwenye kompyuta yako, natafuta jina la pili, sawa. Kwa hiyo katika hili box letu katika hii huu, hu ufunguo wetu wa kufungua box zetu tumeweka hemo box mbili, tumeweka box person mtu box, tukaweka box person jina la pili. Kwa hiyo hili box la kwanza, vilivyomo ndani ya hili box ni hivi hapa, ni huu mzigo. Vilivyomo ndani ya box la pili ni huu mzigo. Sawa, tunaoita mzigo ili mtu aweze kuelewa zaidi. Bonyeza hapa kwenye run, bonyeza run. Tunataka sasa tutengeneze tu, tuchapishe hii program ionekane. Nenda kwenye run, nenda kwenye run, bonyeza, njoo kwa hii window, usema ndio. Ngoja tuone takachotokea. programu yetu inafanya kazi. Hongera sana kama umefatana nami kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Upo, upo, njiani au mbioni kuwa programa. Kwa hiyo tayari tumeshatengeneza hii box. Box mbili zetu tumeshazifungua hapa kupitia katika ufunguo huu, lakini haijakamilika kidogo. Kwa hiyo njoo, baada ya hii alama ya kuongeza, weka hizo nani mbili koti mbili au alama mbili hizo sawa, ziachanishe, njoo mbele ya alama ya mwisho hapo, koti ya mwisho weka alama ya kuongeza sawa. Rudi tena kwenye run run, bonyeza ndio. Unaona inatuonyesha sasa hizi box mbili vilivyomo kama nilivyowaambia ni awali, vilivyomo ndani ya Xbox inatuambia Tanganyika Simba, sawa? Tanganyika Simba tayari, lakini tunaona kama bado haija haijakamilika. Tuendelee program. njoo mwanzo mwanzo wa hapa e, weka sukuma kule space ijongeze mbele, tunatafuta hii hapa, weka p vile vile control space njo katika hii hapa ili box bonyeza sawa mbele yake pia weka alama ya kuongeza pia hapa kabla ya hiyo alama ya kuongeza weka nukta mbili hizo eh, alama mbili hizo alafu weka nyingine hapa achanisha kidogo, achanisha kidogo, achanisha kidogo. Pia njo hapa, njo hapa tunaweka hili boksi la pili ambalo linachukua maandishi ya herufi moja. Ndio hapa weka p control, tuna ni boksi letu la pili hapa. Pia hapa mbele weka alama ya kuongeza. Sawa? Kwa tunaona kwamba hii program inazidi kuwa ndefu eh, program inazidi kuwa ndefu, kodi zinazidi kuwa nyingi. Kwa hiyo weka mkuki hapa hapa ulipo, alafu bonyeza ingia au enter katika keyboard yako ili kuweza kufupi kuonyesha maandishi ya tuende kuona kodi zetu jinsi zina zinavyokwenda sawa okay wea tu tu run program okay ngoja tukimbize hii program njoo hapa uitengeneze njoo tena hapa ingia sema ndio unaona hapo inatwambia nini sawa hapo inatuambia kwamba inatuambia hii box la herufi bo, boksi linalochukua maandishi ya herufi moja na boksi linalochukua maandishi ya herufi moja kwa sababu tumetumia hii alama ya kuongeza hii alama ya kuongeza au kujumlisha ndio maana imetupatia hapa hizi namba mia na hamsini na tisa. Kwa hiyo bila kutafsiri sana hizo namba zimetoka wapi, wewe njoo hapa hapa mbele ya hili box la kwanza, weka hizi koti mbili ili kuweza kuachanisha hii alama ya ongeza au jumlisha ipotee kidogo, weka na pale mbele yake. Sawa, hapo unaweza ukazi ambatanisha kidogo, alafu njo hapa run run program, tengeneza hii program, njoo ndio unaona, kwa sababu unaelewa kwamba sasa hivi lugha ya kompyuta lugha ya kompyuta ina akili za kujua kwamba pindi utakapokuwa haukuachanisha haukuachanisha. Hii ndio imesababisha kuziachanisha. Sawa, unapoacha bila kuachanisha, yenyewe inatafsiri kwamba unachukua hii e, boksi na hili boksi alafu unazi, unataka kuzijua idadi yazo ni ngapi. naona Kwa hiyo lugha ya kompyuta ni lugha ambayo iko na akili nyingi sana. Kwa hiyo hapa tunaona kama tayari imetafsiri kama tulivyokuwa tunapendelea, boksi linalochukua maandishi ya herufi moja, ambapo ndio hili hapa, ambapo kwa hapa ndiyo herufi ya kwanza ni M. Boksi la pili ambapo la la, la maandishi yanayochukua la he, la herufi la linalochukua maandishi ya herufi moja ni hili hapa ambalo herufi yake ni E R. Kwa hiyo tunaona hii hapa. Kwa hiyo nasema Mr Tanganyika Simba. Kwa hiyo kodi tulizoandika hapa ndio tafsiri yake hii. Sawa? Ndio tafsiri yake hii. Kwa hiyo tunaona program bado tumeshafanya box tumeshachapisha au tumeshafungua box nne. Bado box mbili. Kwa hiyo tuendelee na kufungua boxi zilizosalia. Sawa? Njoo hapa katika uh, box la mwisho hapa, weka space weka alama ya kuongeza au kujumlisha. Tunataka hii hapa, sawa. Haya, weka alama mbili za juu hizo hapo, alafu weka andika mwaka wa kuzaliwa pale, pia ongeza tuweke ile box, tuchapishe, tuweke ile box katika ufunguo nalita ni box dob ili Sawa, box letu limekamilika. tuchapishe tena hii program, nenda run run nenda okay au ndio kwa hiyo tunaona pia program yetu imefanya kazi nasema Mr. Tanganyika Simba mwaka wa kuzaliwa ni 1995 sawa au au tukafanya tu tunasema tutoe hizi hapa tuseme nazaliwa, chapisha program, enda tuna run run. Kwa tunaona Mr. Tanganyika Simba kazaliwa 1965. Sawa? Kwa tunaona hapa ndio imeandika vile lakini tuna mwelekeo hapa uh, jinsi ya kuorodhesha haikwenda vizuri kwa sababu tunataka hii huu mwaka na haya maandishi yaje hapa chini. Kwa hiyo wewe njoo hapa baada ya hizi quote mbili mwisho wa eh, mwanzo wa hili wa, wa, wa haya maandiko weka alama ya hapa na weke na n sawa, alama hiyo, alafu nenda kwenye run run tena. Utakapokuwa unatengeneza program, nenda ndio lazima uwe una test, yani unafanya majaribio kuona kwamba unacho majibu unayohitaji ndiyo yanayo yanayokuja, au kama sio basi unarekebisha. Sawa. Kwa hiyo hapa tunavyokuwa na naenda kwenye run, manake ninafanya majaribio, unaona niko na test. Kwa tunaona ndiyo imekuja vizuri. Tanganyika Simba kazaliwa mwaka 1995 sawa okay. Kwa hiyo tunaona kama tumeshachapisha hii hapa tayari, ili box tumeshalichapisha tayari, tumeshalifungua. Twende tufungue box la man, box la maandishi ya namba zilizokuwa na vichele sawa, box linalochukua maandishi ya namba zilizokuwa na vichele. Sawa, manake vichele ni hizi za nyuma, maanake namba inaweza ikawa eh, kumi na mbili nukta ishirini sawa, ndio namba isiyokuwa na picha. Na hii na, na hii aina ya hizi namba zinaitwa double, na hizi namba zilizokamilika, namba nzima inaitwa ni inti au integer, sawa. Kwa hiyo box inalochukua maandishi ya namba zilizokuwa na vichele. Ngoja tuweke comment na hapa. ya Herufi. Sawa, hili box linachukua maandishi ya herufi peke yake. Sawa, kwa sasa hivi, na hili box pia tuna copy na tukopi tu hapa, control C, control V na hili box linachukua maandishi ya herufi. Baadaye tutakuja kuona hizi jinsi gani zinaweza zikachukua maandishi yasiyokuwa ya herufi, lakini kwa sasa hivi tunaenda hivi mwendo. Sawa, sogeze mbele kidogo, sogeze mbele kidogo. Kwa hiyo hizi comment au huu ujumbe ni wa wewe kama programa kuweza kukumbusha kwamba hii kodi uliyoandika hapa inafanya kazi gani unanisikia na hii kodi nyingine inafanya kazi gani lazima ni muhimu sana uweke comment au uweke e, ujumbe ili usiweze kupotea kwa hiyo pia hapa tunasema box linalochukua maandishi ya namba kamili kamili maana yake isiyo na vichele unaona hicho kila unapo andika kodi lazima usave sawa ukikuwa kwenye kwenye keyboard yako ukisema control c e control s manake una save au unaweza kaja hapa sawa unaweza kaja hapa kwenye file save au save all sawa weka save na save weka save all na save kila kila kitu sawa kwa hiyo tunaona Mr. Tanganyika Simba akazaliwa Mr. Tanganyika Simba hiyo kazaliwa huo mwaka wa 1995. Tuendelee kuprogram tuandike uh, namba yetu tu, tu, tufungue namba yetu tufungue box linalochukua maandishi ya namba zilizokuwa na vichele. Ukiweka tu mkuki wako juu ya hili boxi unaona linakupa ujumbe linakwambia kwamba hili box hili box vilivyomo katika hili hili box bado havijatumiwa, yaani hili box bado halijatumiwa, halijatumiwa, limejaa, hatujajua vilivyomo ndani, wala hatujavifungua. Sawa, kwa inabidi tulifungue hili box. Pia weka mkuki wako hapa, bonyeza eh, ingia au enter kwenye keyboard ili tuweze ku fupisha kodi zetu uweze kuziona vizuri. Njoo hapa, weka alama ya kuongeza au kujumlisha, weka uh, nani koti mbili juu, tuandike hapa ndani saa ya kuzaliwa. Weka alama ya kuongeza, natakiwa sasa tuweke hilo box letu, weka control space, itakuletea kodi zote zilizoandikwa. Tutafute box letu nalolitafuta sisi, tutafuta person saa, ili hapa box la saa sawa, box letu la saa hii hapa. Okay, tuje kwenye run hapa, njo run run, ndio ndio, bonyeza ndio. Kwa hiyo unaona hapa imesema inasema kwa program ya kwanza Mr. Tanganyika Simba kazaliwa mwaka 1995 saa ya kuzaliwa saa, si, saa sita au saa kumi na mbili kodi zetu zinafanya kazi. Kwa hiyo turekebishe kidogo au tuorodheshe vizuri. Sawa, njoo hapa kabla ya s weka tena alama hiyo, weka na n, alafu run program, chapisha program, ndio unaona inatuonyesha kwamba Tanganyika Simba akazaliwa mwaka 95, saa ya kuzaliwa saa 12. Tuweke tu saa ya kuzaliwa hapa, tubadilishe hapa iwe saa, tuende kwenye boksi hilo la saa, mzigo tulioweka tubadilishe, tuweke mzigo wa badala ya kumi na mbili tuweke mzigo wa sita. Sawa, tumeweka mzigo wa sita. tende tujaribu, tengeneza program, tengeneza program. Sawa, kwa tunaona majibu kwamba kazaliwa saa kumi na mbili twende pa hapa mbele mbele ya, ya hilo box tuweke ongeza ndani ya andika saa kumi na mbili asubuhi sawa nenda kwenye run run na run sawa. Kwa hiyo tunaona kwamba inatuonyesha kama kazaliwa asubuhi hapa, kazaliwa saa ya kuzaliwa saa kumi na mbili asubuhi ndio alipozaliwa, ndio alipo, ndio saa alizozaliwa. Sawa, kwa turudi hapa tuongeze tu, tuseme mwaka wa tatafsiri vizuri, kuzaliwa kwa kuzaliwa ni sawa sawa, run, chapisha hiyo program. sawa kwa hiyo tunaona sogea hapa weka achanisha kidogo alafu save kwa Mr. Tanganyika Simba mwaka wa kuzaliwa 1995 saa ya kuzaliwa saa 12 asubuhi sawa tunaweza tukaambatanisha hii tukaweka saa 12 asubuhi kwa hiyo tunaona programu yetu jinsi ilivyokwenda kwamba programu yetu tumeandika kifasaha na inatupa majibu tunayo yahitaji sawa kwa hiyo hapa kwa fundisho hili tutuweke tuweke weka huu funguo laki, ndani ya huu funguo tunaweka tu hizi alama sawa nenda run run tena chapisha no? kwa hiyo tumeweka ufunguo juu nasema kwamba tunataka tupendezeshe hii huu ufunguo ni wa hauhusiani na kodi tulizoandika hapa tunataka tu tuweke tu tupendezeshe tu program lakini hapa ina unaona imechukua hii Mr imempeleka kule mbele kabisa hmm? Mr Simba ameenda kule mbele yani Mr Tanganyika Simba kule mbele kwa sababu gani kwa sababu hapa ingebidi tuweke ln manake tunasema kwamba katika huu mstari onyesha hivi vitu tunavyo onyesha haya yaliyomo ndani ya huu funguo haya tu yaliyomo humu ndani sawa halafu uvuke huu mstari uende kwenye mstari wa pili uonyeshe yaliyopo yaliyo, yaliyopo katika mstari wa pili. Tuende kwenye run run, chapisha. Unaona? Kwa hiyo imetuletea yaliyopo kwenye mstari wa pili. Kama we, wengi wetu tayari umesha umekwenda dukani kununua bidhaa fulani, wakupatia receipt sawa Receipt mara nyingi ukiangalia receipt utakuta ipo kama na alama kama hizi, alama kama hizi. Hizi ni alama ambazo huwa wanaweka katika tu kuweza kufanya eh, nani program au maandishi yatakayochapishwa yaonekane yapo katika mfumo mzuri. Sawa, unaweza ukatoa hii alama ukaweka alama nyingine kama unapenda. Mara nyingi unakutana labda kuna herufi ya hizo ya alama ya reli afu na kuna star alama ya reli chapisha run run chapisha hii program. Unaona kama ndio yaliyotokea. Kwa hiyo tuseme tuchukue haya maandishi Sawa, tuje chini hapa mwisho wa programu yetu inapoishia hapa, njoo hapa. Pia tuchukue haya copy haya kuokoa muda, tuweke ufungua hapa chini pia. Run, tengeneza hii program, tengeneza, chapisha hii program. Okay, pia unaona hapa tena ime, ime ime, imekuja imechukua nafasi japokuwa ipo chini, lakini imekuja imechukua nafasi mbele ya hii asubuhi, mbele ya hili neno asubuhi au huu mstari ndio imekuja. Kwa hiyo hapa inabidi turekebishe. Ni muhimu sana kujua jinsi gani ya kurekebisha masuala kama haya. Sawa, tunakuja hapa mwisho kwa hii program. Neuka. Na tuchapishe, chapisha, chapisha hii program. Unaona, kwa hiyo imetoa ile kwanza. Hapa tumeongeza mstari wa pili, maanake hii alama na hii n ina, ina inaongeza mstari wa pili chini. Kwa hiyo tunaona kama programu yetu imekamilika, programu imekamilika, lakini angalia idadi ya kodi tulizoandika. Sawa, kodi sio nyingi, maanake tume kodi tumeandika kwanza hizi hapa, sawa, hizi box zetu tulizotengeneza hapa. Kila box ipo na aina yake. Kuna bosi, kuna box ya aina ya uh, maandishi ya herufi, box ya aina ya maandishi ya herufi, box ya aina ya namba kamili, box ya aina ya namba iliyo na vichele, box ya herufi moja, box ya herufi moja, na kila box ina mzigo wake ndani.